लाइफ में ना कुछ भी हो यार कितना ही बुरा हो पर ना कभी हार नहीं मानने का एंड में ना सब कुछ ठीक हो ही जाता है